говорил, что... С... Э, мой папа говорил, что скоро откроется... Э... Что говорил твой папа? Он знает, э, что откроется э, на Учхозовском повороте э, торговый комплекс «Жар». Торговый комплекс «Жар». Открытие 1 апреля.